اهلا وسهلا فيكم متابعين تركيا شقة احلام كاميران على اليوتيوب وباقي المنصات بهذا الفيديو الحصري آه، من استوديو تي دي اي نحن هون عم نحكي على مشروع كتير مميز اسمه طوال باشكنت مع السيدة جوكتشي مسؤولة مبيعات في هذا المشروع المشروع حقيقة مميز لأنه هو ليش موجود آه، في منطقة آه، باشا شهير اللي يعني هي تابعة لبلدية باشاك شهير هيدا المنطقة فيها كتير مشاريع، منطقة المنطقة اللي فيها بحشة كنت يعني هاي المنطقة، فيها هناك حديقة كتير كبيرة والمشاريع هناك أغلبها هي صايرة الأراضي بتكون للدولة وبتجيب الدولة شركات إنشاءات آه، خاصة لها سمعة ممتازة مشان تشارك معها في بناء هذا المشروع، فبهذا المشروع طوال بحشة كنت إن شاء الله باسطنبول القسم الأوروبي رح نبلش بعد المقدمة بتفاصيل وشرح من وجهة نظر شركة الإنشاء. Thank you. Gökçe Hanım teşekkür ederim bize ziyaret gelmek için. Merhaba Çok ben teşekkür ederim bizi ağırladığınız için. Teşekkürler. Şimdi sizin proje e, biz orada çok iyi çalışıyoruz. Yani orada birkaç tane projeler var. Hepsinin emlak konut toki böyle bir şeyler e, arsa zaten devlet arsası oldu evet. galiba. Evet. E, ama e, burada daha mühendislik var. Evet. Daha mühendislik hakkında ee, bir e, bizim takipçiler, bizim müşteriler için ne bilgi verebiliriz? Şimdi şöyle, dağ mühendislik zaten e, bu bölgede birçok projesi var. Daha önceden Bahçekent Flora e, projesini zaten Meşhur bitirmiş. Bir proje, evet. evet, bitirmiş, teslim etmiş bir firma. Yine aynı şekilde e, Dağ Mühendisliği'nin karşıda devam eden projesi var. Tuval Adalar diye devam eden bir projesi var. E, hem Aydos ormanına komşu hem de aynı şekilde e, deniz manzarası içeren. Ama Kaşıyalı. Evet. E, firma büyük bir firma. Yani e, ve zaten emlak konutla devletle ortak iş yapmak gerçekten evet, firmanın büyük büyüklüğünü firma. gösteriyor zaten. Güzel. Şimdi e, bu proje hakkında Tuval Bahçeköy Evet. Biz biraz bilgi aldık inşaat, doğa, e, doğa e, mühendislik ama e, bahçekent olarak ne fark eder o flora falan yaptılar ama orada bahçekent hmm, ne fark yani olabilir? Biz şey gördük, e, flora e, gördük, kaliteli iyi, evet. metrekare iyi, müşteriler beğendi ama Tuvar Bahçekent sence daha iyi ya da farklı bir konsept var müşterilerine anlatabilir Tabii ki. Şöyle ben bizim projemizden genel olarak bir bahsedeyim isterseniz size. 400 bin metrekare alan üzerine kurulu. Bunun %80'i yeşil alan ve e, tamamen aile konseptinden oluşuyor. E, zaten insanların çok fazla tercih etmesinin sebebi de e, projenin içerisinde okul olması, kendi içerisinde okul var, anaokulu var, e, 400 yataklı bir hastane yer alıyor olacak e, onun dışında 192 tane e, ticari alandan oluşan e, açık AVM'si mevcut projenin kendi içerisinde. Ha güzel. E, dolayısıyla civardaki projeler de biz müsaade ettiğimiz müddetçe bizim e, projemizin içindeki bu alanlardan yararlanabiliyor olacak. Hmm. En büyük özelliklerinden bir tanesi bu diyebilirim. Tamam ben burada bir şey diyeceğim. Ee, siz dedin e, orada dükkanlar var. Evet. Ama onun yanındaki projeler e, dükkanlar var ama hala kira kimse alamadı. Boş yani hala. Sizde bu avantaj ya da yani neden orada kiracı gelmiyor yani? Büyük marketler var yani Migros açıldı, Carrefour açıldı, File açıldı. Ama böyle e, birkaç tane kuaför var. Ama orada bence yani e, daireler çok e, ama çok oturan yok. Yani evet. böyle bir şeyler belki vardır. Ee, şimdi civar projelerin işletmeleriyle alakalı hani çok bir yorum yapamayacağım ama Tuval Bahçekent'le alakalı yönetim hala bizde devam ettiği için kiralama anlamında da bununla tek tek biz ilgileniyor olacağız. Yani e, Starbucks, Mado, Burger King gibi bilinen markaların gelmesini biz sağlıyor olacağız e, projenin içerisine. Bu da zaten oturanlar açısından büyük bir avantaj olacak diye düşünüyorum. 1700 daire bir şey var. 1750 konut var. Ee, çeşitleri ne tip olarak? Yani 1 artı 1'den 4 artı 1'e kadar daire seçeneğimiz mevcut halde Ve dairelerin en büyük özellikleri de her birinde 1 artı 1 bile olsa giyinme soyunma odası mevcut. Ve 3 metre tavan yüksekliğine sahip. Standartta biliyorsunuz daha düşüktür tavan yükseklikleri. Evet, evet. Bu da e, tercih edenlere ferah bir alan karşılıyor oluyor daire içlerinde. Güzel. Ee, siz e, bazen bizim takipçiler ya da bizim müşteriler diyorlar ee, bir artı bir proje varsa biz orada almak istemiyoruz çünkü aile konsept değil. Orada biz ne cevap vereceğiz? Şöyle söyleyeyim, şimdi bir artı birler belli kısımlarda e, projelendirildiği için yani şöyle 2 artı 1'in hemen yanında 1 artı 1, 1 artı 1'in yanında 3 artı 1 değil. Mesela 8 her dairede, her katta 8 daire var e, ve ortada komple 1 artı 1 şeklinde öyle düşünebilirsiniz. Düzen var yani 1 artı 1'lerin bulunduğu noktada ayrı yaptılar gibi. Evet, evet öyle düşünebilirsin. Sosyal tesisler ne var? Ee, şimdi bizim projemizin 6 etaptan oluşuyor komple. Ee, 20 blok olarak konumlandırıldı. Ee, her etabımızın girişleri ayrı ayrı. Ee, bu da büyük bir avantaj. Evet. Ee, dolayısıyla her etabında ayrı ayrı sosyal tesisleri var. Sauna, hamam, fitness, e, ve kapalı yüzme havuzu yarı olimpikten daha büyük bir kapalı yüzme havuzu mevcut. Hmm, güzel, güzel bir şey. Ee, şimdi orada e, dediğim gibi çok projeler var. Bizim takipçileri neden size sizin proje tercih edecekler? Şimdi şöyle biliyorsunuz artık yeni projelerde e, bir kere en başta devlet projesi olması bizi e, civardaki projelerden bir sıfır öne geçiriyor. E, güvenilirlik açısından. Zaten hazır proje teslim edildi. Evet. Sadece iki etabımız var. E, üç ay sonra teslim edilecek olan. Ee, onun dışında en büyük özelliği bu ve içerisinde okul, hastane e, olan tek proje diyebilirim. Aynı zamanda açık alışveriş merkezi. Yani civar projeden de alım yapıyor olsalar e, benim okuluma gelmek durumunda kalacaklar yani. Hmm. Dolayısıyla tercih anlamında ve %80 yeşil alana sahip tek proje diyebilirim. Hmm, maşallah güzel. Ee, zaten e, biz e, sizin projeler çalışmaya çok seviyoruz biz size çok güveniyoruz. E, projeler çok iyi, konum çok iyi ve devlet de ortak yani daha iyi ne olur? Evet ve de şöyle bir şey, Kanal İstanbul projesi var biliyorsunuz. E, tamamlanması planlanan. Bizim e, projemizde e, manzara olarak hem Kanal İstanbul yani vadi dediğimiz bir manzara var komple yeşil alana bakan hem de Hayat Park dediğimiz iki tarafta da yeşil alana bakıyor insanlar. Hayat Park evet güzel bir şey. Biz Evet. ama Kanal İstanbul hakkında biz her zaman bizim takipçiler diyoruz. E, Kanal İstanbul evet plan büyük bir proje ama daha e, bitmedi. Bit- Bitmedi Evet. doğru. Belki Biz de- bitecek, belki yok. Yani kimse bilmiyor şimdi Evet, ne doğru. olacak. Ama e, e, sonraki için yani biterse çok fiyat çok artacak, manzara Kesinlikle. daha çok güzel olur. Kesinlikle doğrudur. Teşekkür Biz ederim. sizlerle çalışmaktan çok mutluyuz. TDA bizim için gerçekten çok çok önemli bir firma. Teşekkürler. Bizi ağırladığınız için biz teşekkür ederiz. Çok تشكر sağ olun. لك جوكشي هانم نحن كثير نتشكر جوكشي هانم على المعلومات المشروع مثل ما شفتوا هو مشروع مميز آه، فيه ايجابيات كثيره نحن حكينا كثير آه، عن نقدنا لهذا المشروع آه، في الشقه النموذجيه اللي صورناها والماكيت اللي حكينا عنه هذا الشيء كله بتلاقوه ان شاء الله بالرابط اسفل هذا الفيديو كمان تلاقوا الرابط اسفل الفيديو المشروع نفسه وين آه شو في حواليه آه كيف بنوصل له كيف ممكن نطلع منه للماركت المنطقة ممكن قابلة للحياة بما انها منطقة جديدة او لا منطقة باشا شهير هي منطقة تابعة لبلدية باشاك شهير هي موجودة في القسم الأوروبي من اسطنبول فالمشروع اسمه آه، توال باشاكن مشروع مميز ممكن تشوفوا باقي التفاصيل مثل ما حكينا اسفل الفيديو تتواصلوا معنا مشان معلومات زياده آه مثل ما بوصيكم دائما لا تثقوا باي حد ما بيعطيكم ثلاث معلومات اسم المشروع فيديو المشروع ولوكيشن المشروع وانتبهوا كثير كثير من المقلدين والسلام عليكم ورحمه الله